παιδιά ο μαλάκας ο Νικήτας Νικταράς μου είπε θα με βάλει στο βίντεο να ξέρετε ότι εγώ είμαι πολύ γιόλο και θα περάσετε φίνα μαζί μου αυτό που θέλω να σας πω ότι εγώ είμαι ο πιο καλύτερος. Εσύ σε πού, πού, πού. Βάλε και το στήσεις. Να ξέρετε ότι γιόλο πάει ο μαλάκας ο Νικήτας, Νικηταρά, μπερδεύω το όνομά του με το Βλάκα. Είναι άσχετος. Να ξέρετε ότι είναι βλάκας. Πολύ μεγάλος βλάκας. Ε, φίλε, είσαι βλάκας. Δεν το ξαναείπα. Να ξέρετε απλά μαζί μου θα περάσετε φίνα και γιόλο. Γιόλο. Όσο γι' αυτό περιμένω Αν εκεί τώρα στο χίδρι αυτό. Εγώ θέλω Τι να πεις τώρα με αυτόν τον φυλάκα. να ξέρετε τι, εγώ με γιόλο, εντάξει ρε. Και να πείτε στον Νικήτα που κάτω στο σχόλιο τι είναι βλάκας από μένα. Εντάξει εδώ κάτω στο σχόλιο, εδώ κάτω. Καταλάβατε. Φεύγω. Parce qu'il aurait